Hey met van die kanaal, we dachten kijken naar een grote en nieuwe vlog. Waarom is het wel? Ik ben hier met mijn kleine. Nee. Wij zijn op stap naar de Bakkerij. En ik ben hier bij mijn opa gekomen. Omdat morgen gaan we naar de grote wat? Uh, speel, eh, speel, mega speelstad. En ik ga jullie meepakken ook zo morgen. Vandaag is voor jullie eh, zondag. Maar maandag komt de vlog als zijn naar het park geweest. Met mijn dikke neefje. Maar we gaan met de familie. Ik pak jullie mee. Ik, kan ga... <laughs> en daarna in de avond, we gaan iftar doen. we moeten brood kopen voor, eh, voor iftar. En ja, we zijn nu aan het het beetje strak. Hier, film je eigenlijk <laughs> Nee. Film, film. Jawel, ja Oh. We zijn hier aan stappen. Ja. Oké mensen, we zijn hier in een park. Kijk hoe groot. We zijn deze aan het we gaan dat twee rondjes doen. Kijk, dat is zo'n zesde rondje. Of niet? Hier. <laughs> We moeten door de pijn. Stop, stop, stop, stop, stop. Stop. Stop. Ik moe. Hard. Yuvadan abi. zo, zo, zo. sok. Hek, die komt, hek, gewoon naar boy. Hek. Aki abroers. Wat kan ik aan doen? Film je, film je. Jij mag filmen. Filmen. Buiten, buiten filmen, buiten filmen. Zo. Ja. ja jij mag alleen doen. Kijk hoe groot is het park. Ik doe even niet mee. Dat, uh, ja, ik moet filmen. Mensen, dat is echt een groot park. Doe je handen? Ik raad, raad, Oké, stop, stop, stop. Onderbord. Oh, okay. Kijk, nu zijn we rechtdoor. We gaan zo. Dat zou ik doen met school. De camera moet, draai de camera op, draai de camera op. Hier draai je de camera. Wat praat ja, eh. We gaan, we gaan zo naar daar tot daar. maar je moet echt dat naar stuur. Oké we gaan een beetje chillen nu. We gaan een beetje rijden in onze nieuwe auto. En uh, we zien jullie met de andere. Tipping off. Yeah. Tira, yeah, this is Даже какого дитя? Ah, that's Ja, we gaan misschien eens leuk doen draai, draai. Kijk hier, kijk hier. Jatjin! Jatin! Maar ga je ook dingen doen? Nee, weet jij niet, kan dat doen. op YouTube doen. Ja, jongen. Nee! Bal, bal, genoeg, genoeg, genoeg. wel. Ja, waar zijn die jongen? Nou? Ah, bij je moeder, bij je mama. Mama! Waar is mijn mama? Hé, hey, ze gaat alleen spelen, ماما ماما ما اوكي هي الفيلم الفيلم لا والله <laughs> لا صح